違う俺一人の力じゃなくみんなの友情が Sleep with the fishes! Witch! Witch! Witch! Pegasus! Ryusaken! Take that! Burn, baby, burn! Pegasus, Giseken! Take that! Sleep with the fishes! What? What? What? Burn, baby, burn! Take that! 違う俺一人の力じゃなくみんなの友情が Burn, baby, burn! Pegasus, Liu Witch! Witch! Witch! Burn, baby, burn! テテテテ燃えろ熱くなれ爆発しろ俺のコスモ